Bůh je tak dobrý. Víte, že náboženství všechno komplikuje? Ale evangelium je velmi jednoduché. Velmi jednoduché. Ježíš nikdy nepřišel na tento svět, aby vám dal náboženství. Ježíš přišel, aby dal život a to život v hojnosti. Tento život v hojnosti je to, co nabízíme světu. Následující dvě setkání budu vyučovat. Budu vyučovat o andělech. Protože Bible toho hodně říká o andělech. Minulý uh, čtvrtek mě můj přítel v São Paulo zavezl na letiště. Letěl jsem zpátky domů. Vyučoval jsem v církvi, bylo tam asi 1500 lidí. Požádali mě, abych tři dny vyučoval na téma život bez omezení. Protože od noci, kdy jsem měl setkání s Bohem, jsem plný vášně a od, odhodlání odstranit hranice. Jsme povoláni k tomu žít život bez omezení. To je boží srdce pro církev. Odpoledne jsem se sdílel s takovou krátkou zprávou o andělech s pastory. Během tohoto vyučování, bylo to v podstatě minulou středu, na tomto setkání byla přítomna žena. Byla nemocná dva měsíce. Dva měsíce měla neustále bolesti. Nikdo se za ní nemodlil. Právě jsem vyučoval o andělech. Jeden pastor mi řekl později po tomto setkání, že zatímco jsem vyučoval, Přišel k ní anděl, dotkl se jí a v tu chvíli byla okamžitě uzdravena. A od té doby už necítila žádnou bolest. Později ve čtvrtek mě můj přítel vyzvedl na letišti a řekl mi, Reinharde, mluvil jsem s pastorem, mým přítelem, a mají velmi zajímavou církev. Vytvářejí tam nadpřirozenou atmosféru. Eh, Nádherné na tom všem je, že děti tuto atmosféru přijímají více než dospělí. Neřekl Ježíš, že musíme být jako děti? Proto jsem takovým malým dítětem. Ve skutečnosti jsem malý chlapec v těle 58 letého. Ale já se necítím jako dospělý. Cítím se jako, jako malé dítě. Nechám si to navždy. to v sobě na Tak mi řekl, Reinharde, měli bohoslužbu minulou neděli. Neexistuje proto anglický ani polský ekvivalent, je to prostě jakýsi sandwich. Pracovníci s dětmi Ale zapomněli na ty sendviče Ne děti, tylko opěkunově děti zapomněli o těch kanapkách. Zapomněli, zapomněli přinést sendviče na zhromáždění. Na Na konci bohoslužby má ještě něco k jídlu a každý má k jídlu ten sendvič. Jedno dítě mělo s sebou tento sendvič. Zatímco ta bohoslužba trvala, ti pracovníci s dětmi si najednou uvědomili, že zapomněli sendviče, nepřinesli je sebou. Když se za to těm dětem začali omlouvat, to dítě řeklo, když Ježíš rozmnožil chléb, tak my také můžeme vzali ten sandwich, pomodlili se za něj a 56 dětí dostalo a snědlo ten sandvič minulou neděli. Poslouchejte, nevím jak vy, ale já jsem tak unavený životem v přirozeném světě. Nejsme povoláni k tomu žít přirozeným životem. To je náboženství. Jsme povoláni k tomu, abychom se přirozeně pohybovali v nadpřirozené oblasti. Bůh nyní vychovává generaci, které přirozeně, které přirozeně přicházejí nad přirozené věci. Musíme se naučit, jak obnovovat svou mysl. Když studuješ Bibli, zjistíš, jak je nadpřirozená a to je úžasné. Pro mě to začalo takovým velmi zajímavým způsobem. Za posledních 40 let svého křesťanského života mám s anděli nějaké zkušenosti, ale bylo jich málo. Ale jednoho dne Ježíš přišel do mého pokoje, kde jsem se modlil před několika lety a řekl něco takového. Řekl, Reinharde, Nikdy nebudeš schopen naplnit můj záměr pro tvůj život, pokud se nenaučí spolupracovat a chodit se svými anděli. Pokaral jsem Ježíše. Udělal jsem to. Víte proč? Protože ho miluji tak moc. Miluji ho mnohem více než mou ženu. Miluji ho mnohem více než mou službu. Miluji ho víc než cokoliv na tomto světě. Nechtěl jsem mít nic společného s anděli, chtěl jsem se jen soustředit na Ježíše. Řekl jsem, pane, já nechci mít nic společného s anděli, já chci jen tebe být s tebou a uctívat tě. Chci ty anděly nechat na pokoji, chci tebe, Ježíši. Ale Ježíš mě tehdy pokáral. A řekl něco takového. Řekl, Reinharde, pokud záměrně eh, rozmyšlně Eh, Vynaložím snahu, eh, abych ti dal speciální eh, dárek. pewien żeby dać tobie taki bardzo konkretny, szczególny dar, prezent. A ty odmítáš ten dárek. Velmi mě to uráží. Řekl, podívej se, co jsem napsal v Bibli o andělech. Nejsou to duchové, kteří eh, slouží dědicům spásy? Bůh mi řekl, stvořil jsem anděly, aby se mi klaněli. Ale také jsem stvořil anděly, aby vám sloužili. Pokud je nepřijmete, neakceptujete, no je to urážlivé. Začal jsem plakat a plakat a plakat. Řekl jsem, bože, nechci tě urážet, moc se ti omlouvám. OK, chci se to naučit. Nauč mě, jakým způsobem spolupracovat a chodit s mými anděli. Je sedmnáct andělů, které Bůh přidělil konkrétně pro mě. To mi řekl. Neviděl jsem jich všech sedmnáct, ale tři z nich vídám skoro každý den. Stali se pro mě takovými velmi blízkými přáteli. Chci ti dnes položit otázku. Kolik z vás někdy prorokovalo? Zvedněte ruku. Tak málo lidí. Co se děje, Rajny? Každý by měl prorokovat. Musíme Poláky naučit prorokovat. Bible říká, že můžeme všichni prorokovat. Každý křesťan by měl prorokovat každý den. Nevíte o tom? Někteří z vás kývají hlavou. Vidím nové lidi, nejsem na to zvyklý. Podívejte se, eh, co se píše v Janovi první kapitole. V první kapitole Jana je příběh, uh, když Ježíš najde Filipa ve 43. verši. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Andrew and Peter, Bethsaida. Filip, e, byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela. A řekl mu, nalezli jsme Ježíše Nazareckého. On je tím, o kterém psali proroci v zákoně, řekl. Ale jaká byla Natanaelova reakce? He says in verse 46, can anything good come out of Nazareth? Ve 46. verši se ho ptá z Nazareta, co může z něho vzejít dobrého. Filip mu odpověděl, pojď a přesvědč se. Takže když přišel k Natanaovi, podívejte se, eh, co mu Ježíš řekl. Verš 47. Řekl, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanál, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. To je prorocké slovo. Ježíš obdržel prorocké slovo, když prorokoval Natanálovi. Natanál je hluboce pohnut tím prorockým slovem. Mnoho z vás zvedlo ruku a řeklo, že jste prorokovali. Proroctví je něčím důležitým. Je to dar, který církev potřebuje. Ale podívejte se, co řekl Ježíš. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi eh, syn boží, ty jsi král Izraele. A Ježíš mu odpověděl, ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Vidíte, že Natanael byl ohromen tím proroctvím. Byl On otevřel své srdce kvůli tomu prorockému slovu, které ho přimělo uvěřit. Ale Ježíš řekl něco krásného. Řekl mu, uvidíš věci daleko větší. Co je větší než proroctví? Uvidíte, jak se otevře nebe, když andělé budou kráčet nahoru a dolů. Ježíš říká, že činnost andělů je větší než prorocké slovo. Pokud prorokuješ, potřebuješ i kontakt s anděly. E, kontaktu s Ježíš řekl, že budeme dělat stejné věci jako on a ještě větší. Pokud Ježíš říká Natanaelovi, že uvidí otevřené nebe a anděli, kteří vstupují a vystupují do nebe, znamená to andělskou činnost. Pak ten týž Ježíš říká, pokud věříš ve mně, budeš dělat stejné věci jako já a ještě větší. Znamená to, že se musíš naučit žít uprostřed neustále aktivity andělů. Víte, problém je v naší náboženské mysli. To je náš největší problém. Ukážu vám ty verše v Bibli, které jsou velmi jasné a kterým ani nerozumíme. Víte, co jsem eh, pochopil? Tato slova je dokonáno, jsou nejdůležitější slova v celé Bibli. Víte proč? No Protože bez ukončeného díla na kříži by nebylo spasení. Bez dokončeného díla na kříži by nebylo uzdravení. No bez dokončeného díla na kříži nemá lidstvo naději. Chápeme Boha na základě staré smlouvy. E, na podstawie starego przymierza. So A to nam komplikuje że, że život. Że nasze życie jest skomplikowane. Oh, so Nebo tolik mícháme starou smlouvu s novou. Tak Zpíváme tolik písní, které jsou tak ošklivé, beznadějné. Na tyhle písničky jsem alergický. Zpívali jsme píseň, která je částečně hezká, ale částečně ošklivá. Jakmile jsme začali zpívat, řekl jsem Ele, ta píseň se mi nelíbí, je proti všemu, co cítím. tak co Proč nenávidíš tak krásnou píseň? Bože, ty můžeš přenášet hory. Ne. Bůh řekl, že ty máš přesunout svou horu tak je to napsáno. Kdokoliv řekne hoře, horo, pohni se, ta hora se pohne. Marek 11. Často očekáváme, že Bůh něco udělá, zatímco On očekává, že něco uděláme my. Většina modliteb, které se modlíme, je zcela nesprávných. Víte o tom? Je to pravda. Nedávno jsem řekl něco, s čím mnoho lidí nesouhlasilo a co se mnoha lidí dotklo. Říkal jsem o tom eh, na takovém velkém místě v Brazílii. Řekl jsem takovou věc. Většina křesťanů Hřeší více ve své modlitbě než při jakékoliv jiné eh, příležitosti. <laughs> Mám se dobře. Většina křesťanů hřeší mnohem více během své modlitby než kdykoliv jindy. Bible říká něco takového. Římanům 14.23. A cokoliv není z víry, je hřích. Všechno. Cokoliv děláš, pokud to nepochází z víry, je to hřích. Když se rozhlížím kolem sebe a dívám se na dnešní křesťanský svět, tak většina modliteb je vyslovena spíše v naději než ve víře. Když se nemodlíš ve víře, hřešíš. To je pravda. Co je to víra? Židům 11.1 říká, Víra je jistota toho, co nevidíme. Co děláme? Bože, potřebuji tisíc zlotých na zaplacení účtu. Bože, prosím, dej mi tisíc zlotých. Nic se nemění, takže se zítra modlíme stejnou modlitbou. Kdyby zvěřil, tak by se nemodlil tou modlitbou. To je pravda. Kdyby jsi byl stoprocentně jistý tím, co máš v Kristu, nemusel by se za to modlit. Ale kvůli náboženství se naše myšlení zvrtlo. Musíme se vrátit k takovému jednoduchému dětskému uvažování. Ježíš řekl, uvidíš větší věci, uvidíš anděly, jak stoupají a jdou. Měli byste se cítit pohodlněji v přítomnosti andělů, než mezi sebou navzájem. Musíme se naučit žít v přirozeně v duchovním světě. Musíme se naučit, že to je obyčejný křesťanský život. Zamyslete se se mnou. Když narazíme na nějaký problém, Jaká je typická reakce většiny křesťanů? Snažíme se najít přirozené řešení našeho problému. A když nic nefunguje, pak se modlíme. Bože, prosím, oprav tuto věc. Pokud bychom se přirozeně pohybovali v duchovním světě, pak by se nadpřirozené věci projevovaly všude, kam bychom šli. Ježíš chce, abychom šli cestou, kterou on chodil po světě. Podívejme se, co Bible říká v 1. Janovi 2.6. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on. Ten, který mluví, že v ním e, mieszka, ho, vinen chodzić tak jakby, e, tak jakby v ním mieszkał, tak jak on. Ježíš by měl být naším měřítkem. Nedělejte z nějakého velkého božího muže nebo ženy vaše měřítko. Neudělejte z žádné lidské bytosti standard, který chcete následovat. Nejsme učeníci lidí, jsme učeníci Ježíše. On je ten, koho následujeme. On je model, podle kterého utváříme svůj život. Jak jednal, jak myslel. Měli bychom jít touto cestou. Podívejme se, co je napsáno v 1. Janovi 4.17. That so are we in this world. 1 John 4:17. Všelka. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Podívejte se, jaký on je. Když Jan napsal tuto věc, kde byl v tuto chvíli Ježíš? Pokud se na něco zeptám, můžete odpovědět. Kde byl Ježíš ve chvíli, kdy to Jan napsal? V nebi. Daleko nade vší věčnosti a veškerou mocí. Daleko ponad všelkou zvěřknością i všelkou mocou. Vládl svrchovaně. Eh, bez stresu. Bez, stresu, bez Bez starosti o cokoliv. Seděl na nebeských místech. Po pravici otce. Smál se svým nepřátelům. Jan říká, neboť jaký je on. Nebyl, ale je. V tomto bodě v nebi. Stejně bychom se měli cítit i my v tomto světě. Musíme vyjádřit stejný život, jaký žije Ježíš tam v nebi, zde na zemi. O tom je tento verš. Víte, co mi pán řekl před několika měsíci? Bylo to takové zvláštní setkání s Ježíšem uprostřed noci. Trvalo to asi tři hodiny. Opakoval mi, Reinharde, pokud se dokážeš naučit žít život zkříšení, pak můžeš křísit mrtvé. Od té doby, co jsem to slyšel, jsem plakal. Chci se naučit žít život vzkříšeného. Chci probouzet mrtvé. Všichni bychom měli chodit jako Ježíš. Ježíš mě vzal na ten výlet, na tu cestu, abych se naučil žít, pracovat a chodit s mými anděly. Podívejme se, co je napsáno v Židům 1.13. Kterému z andělů kdy řekl, usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu. Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Bible říká, že jsou andělé a jejich účelem je sloužit vám. Slovo sloužit v tomto kontextu znamená plnit příkazy druhých. To je to, co to znamená. Vlastně Bible říká, že andělé jsou služebníci, kteří mají specifické povolání k tomu, aby plnili příkazy zadané ostatními. Námi dědiců spásy. V dalších dvou zhromážděních vám budu vyprávět spoustu příběhů. Dám vám mnoho biblických veršů, ale budu vám vyprávět i mnoho příběhů. Nikdy jsem to neřekl. Protože lidé mají někdy divné představy o andělech, takže jsem o tom nikdy předtím nemluvil. Ale jsem přesvědčen, že Ježíš se sem velmi brzy vrátí. Že nemám už čas starat se o to, co si lidé o mě pomyslí. Musíme naplnit Boží cíl. Byl 16-letý chlapec. Uh, Jeho rodiče v Brazílii jsou moji dobří přátelé. Jsou pastory. Jeho maminka mi zavolala. Eh, Řekla, Reinharde, udělej něco s mým synem. Zeptal jsem se jí, co tím myslíš, co mám udělat s tvým synem? Řekla, on jde do světa. Vím, že má boží povolání nad svým životem, ale miluje svět. Udělej něco. Řekl jsem jí, to je tvůj syn, ne můj. Proč bych měl něco dělat? Řekla, posadím ho do letadla, pošlu ho do tvého města, jen ho nech u tebe pár týdnů bydlet. Řekl jsem, dobře, pošli ho tedy. Tak jsem ho vzal k sobě. Na prvním setkání Slovo poznání, které mi Bůh dal, nemodli se za nemocné. Eh, každé slovo vědze, které Bůh mi dal, já nechtěl modlit se o chorych. Vypadalo to takhle. Je zde duhu útlaku, zlomil si skotník a teď máš stuhlou nohu. Ježíš tě uzdraví v tuto chvíli. Tak je slovo poznání. Lidé na to odpovídají. Říkám tomu chlapci, Říká mu, Viktore, běž za tím člověkem, polož na něj svou ruku a opakuj tato slova po mně. Ve jménu Ježíše kárám každého ducha postižení a nařizuji této noze, aby se uzdravila. Nařizuji této kosti, aby se poskládala. On opakoval tyto věci. Řekl jsem mu, řekni tomu člověku, aby pohl tou nohou. První člověk byl uzdraven. On vytřeštil oči. Jak se to stalo? Poslal jsem ho modlit se za každého člověka. Já jsem se nemodlil za nikoho. Po jednom týdnu jsem mu řekl, aby prorokoval a modlil se za nemocné. Teď káže eh, na takových setkáních pod širým nebem stovkám mladých lidí a modlí se za nemocné. Ale krátce poté, co byl se mnou na té cestě, se vrátil domů k rodičům. Jsou velmi efektivní pastoři, starají se o 19 zborů. Eh, Šli na takovou večerní bohoslužbu a vrátili se velmi pozdě domů, bylo po půlnoci. Město, ve kterém žijí, je v noci velmi nebezpečné. Bydlí v paneláku, v činžovním domě. Přišli ke dveřím schodiště, snažili se otevřít dveře, ale nešlo to, protože klíč byl vložen do zámku a zlomil se tam. Takže rodiče spanikařili. Tady je to nebezpečné, co uděláme? Řekl, uklidněte se. Můj anděl se o to postará. Rodiče ho napomenuli. Ten chlapec řekl, aby byli rodiče v klidu a rodiče mu řekli, neříkej to. Rodiče ho napomenuli. Chlapec řekl, řeknu svému andělu, aby tento problém vyřešil. Otec, který byl pastorem, řekl, nemůžeš mluvit s anděli. Bůh je řídí. No, a chlapec řekl, ne, Reinhard mi řekl, že můžeme s anděli mluvit každý den. Můj anděl to napraví. Rodiče byli smutní. Pamatujete si, že tam byl klíč, který se zasekl v zámku a nedalo se s ním pohnout. Ten chlapec řekl, můj anděli, přijď tady v tuto chvíli a vyřeš tento problém, abychom se mohli dostat domů. Nikdo se nedotkl dveří a celý zámek byl vytlačen a spadl na druhou stranu na zem. Otevřel dveře a řekl, OK, jdeme domů. Ale rodiče, Ale rodiče ze mě byli nešťastní. Co to učíš našeho syna? Three weeks ago, he loved the world and today he loves Jesus, God, the Holy Spirit and the angels. You upset at me? Před třemi týdny miloval svět a dnes miluje Boha, Ježíše, Ducha Svatého a anděli. A vy se na mě zlobíte? Opravdu? Nemůžeme mluvit s anděli. Proč ne? Proč nemůžeme mluvit s anděli? Bible nám říká, abychom s nimi mluvili. Chceš vědět, kde? Mám pravdu. Měl by si lépe znát svou Bibli. Pak budeš vědět, kde je to napsáno. Ve skutečnosti většina křesťanů mluvila s anděli. Jsme prostě příliš náboženští a nevíme, jak s nimi jednat. Chápu to. Protože jsem s tím taky nechtěl mít nic společného. Ale vím, že pokud chci naplnit Boží cíl v mém životě, tak musím spolupracovat s anděli. Kolik z vás někdy odráželo ďáblovi útoky? Zvedněte ruku. Všichni. Co jste dělali? Diable, já tě kárám. Ano? Bible říká, postav se nepříteli a on uteče od tebe. Správně? Když se mu bráníš, jen káráš. No Říkáš mu, že nemá autoritu ve tvém životě. Chci vám říct něco velmi jednoduchého. Ďábel je anděl. Eh, no, On je anděl. Ďábel je padlý anděl. Pokaždé, když s ním bojuješ, mluvíš s andělem kiedy odpierasz go, to rozmawiasz z aniołem. Bible nám říká, abychom vyháněli démony. Bible nikde neříká na žádném místě, abychom prosili Boha, aby je vyháněl. Pokaždé, když přikazuješ démonovi opustit tělo, mluví s andělem. Jak můžeme mluvit s padlým andělem, a nemluvit s dobrým andělem. Mluvíme se zlými a nemluvíme s těmi dobrými? Proto není divu, že náš život není nadpřirozený. Kdybychom si více povídali s dobrými, nemuseli bychom tolik mluvit se zlými. Slyšeli jste to? Kdybychom si více povídali s dobrými, nemuseli bychom tolik mluvit se zlými. Neměli bychom se soustředit na ďábla, on je poražen, on je zničen dílem kříže. Anděle jsou boží nápad, nelidský. On je stvořil. Jsem tak vděčný, že jsou v mém životě. Víte o tom, že anděle milují Boha? Milují Boha, jako my ho milujeme. Byli jsme s nimi povoláni, abychom dosáhli velkého cíle. Mhm. zostali jsme razem s nimi E, powołani do tego, aby osiągnąć wielki cel. Společně s anděli. Když nám je Bůh přidělil, nemyslíte si, že je potřebujeme? To či nie myslíte, že jich potřebujeme? Byl to boží nápad. On řekl, že je potřebujeme, proto nám je dal jako naše sluhy. ich nam jako naszych sług, jako nasze sługi. You know, V některých obdobích mého života, v určitých obdobích, vidím anděly jasně po celý den. Jindy se na to musím soustředit. Anděle jsou stále kolem nás. V Novém zákoně je proto tolik biblických důkazů. A to je chyba, kterou dělá mnoho lidí. Tráví čas modlitbami a půstem, protože chtějí vidět anděly. Nikdy jsem to nedělal. My neuctíváme anděly. Nepotřebujeme se modlit a postit, abychom je viděli. My se modlíme a postíme z jiných důvodů. Jako to je špatný vlastně směr. Bůh ti nedal anděla, abys měl hezké příběhy. Bůh ti nedal anděla, abys měl zrušující život. Ale dal ti anděli, abys mohl naplnit cíle, které pro tebe Bůh má. Proto jsou dáni do tvého života. Chtějí s námi spolupracovat. Moje eh, žena a já máme velmi zábavné a šťastné manželství. Je to moje nejlepší kamarádka a užijeme si spolu spoustu legrace. Takže se někdy chováme jako pubertáci. Říká mi, je ti skoro 62 let, musíš se naučit chovat jako starší dáma. Nelíbí se jí to. Protože se velmi často chová jako puberťačka takže mě pořád škádlí. Je to pravda. Říká, jednoho dne, až půjdeme do nebe, všichni budou okamžitě vědět, kdo jsou tvoji anděle. Máš tak šílený život. Trápíš své anděly. Ty vždy žiješ no na okraji. Vždy žiješ tak riskantní život. Máš šílený život. Szalone życie. Jsi ten nejintenzivnější člověk, jako kterého jsem za celý život potkala. Řekl jsem mi, ok, beru to jako kompliment. Ale samozřejmě nemyslela to jako kompliment. Řekla takovou věc. Když půjdeme do nebe, každý bude vědět a znát tvé anděly. Budou vypadat takhle. Oh, Oh, o, díky Bohu, že už umřel. Budou mít vytrhané peří z křídel. Budou vyčerpaní, roztrhaní na kusy. Oh, díky Bohu, že je konec. Tak nás trápil. Tak se mi řekl, že když půjdeme do nebe, každý bude vědět, kdo jsou její anděle. Budou sedět v nebi s Ježíšem, Takhle. Takový nudný život, díky Bohu, že už umřela. Možná teď dostaneme někoho bláznivějšího. Tak se škádlíme už mnoho let. Ale minulý rok ale z zašlého roku. Jsem byl ve svém pokoji a trávil čas s Ježíšem. Najednou přišel anděl do mého pokoje. Je velmi šťastný. Šíleně šťastný. Řekl jsem mu, ahoj, co tady děláš? Řekl, přišel jsem ti poděkovat. Poděkovat mě? Ne, ne, ne, chci ti poděkovat. Vážím si tě. No, no, no, On řekl, ne, ne, ne, přišel jsem ti poděkovat. Za co mi chceš poděkovat, řekl jsem. Děkuji ti, že děláš, že mám tolik práce. Milujeme jako tu dobu, kdy můžeme Bohu sloužit takovým způsobem. Rozumíš, že jim bylo přiděleno sloužit božím záměrům a jsou šťastní, když to mohou dělat? V lednu eh, jsem prožíval takovou komplikovanou chvíli. Mnoho věcí otřáslo církvi, kde jsem. Opravdu to tím kostelem velmi otřáslo. Nemělo to se mnou nic společného, ale jsem vržen přímo do toho. Protože jsem jedním z pastorů té církve, která má 30 tisíc členů, jsme provázáni a všechno bylo otřeseno. Všichni se mě snažili přimět, eh, abych si vybral stranu. Pamatuj, pamatuj, já jsem tvůj přítel. Ne, ne, pamatuj, já jsem tvůj přítel. Ne, řekl jsem, ne, raději si pamatujte, že jsem Ježíšův přítel. Nestojím na žádné straně, stojím na jeho straně. Byla to velmi komplikovaná doba pro celou naši církev. Vzpomínám si, byl jsem ve svém pokoji a to byla doba, kdy jsem se cítil opravdu na dně. Vstál jsem ráno a cítil se opravdu hrozně. Ale naučil jsem se něco velmi jednoduchého. Buď vaše pocity budou nasledovat vaše rozhodnutí, nebo vaše rozhodnutí budou nasledovat vaše pocity. Nikdy se nerozhoduji na základě svých emocí. Protože jsem pochopil, že když udělám správná rozhodnutí, mé emoce budou následovat. Když jsem se cítil špatně, Nechtěl jsem se modlit a prosit Boha o cokoliv. Strávil jsem čas uctíváním ho. Zavřel jsem oči a půl hodiny jsem prostě se vší intenzitou uctíval Ježíše. Oh, po půl hodině, když jsem říkal, Ježíši, jsi úžasný, miluji tě, jsi nejlepší, jsem cítil, jak mě někdo chytil za ruku. Ale dveře byly zavřeny, moje žena spala a bylo to uprostřed noci. Tak jsem otevřel oči a podíval se. A viděl jsem, že se mě dotýká anděl. Prochází tím pokojem, sedá si do křesla a dívá se na mě. Je jedním z těch andělů, kteří se mnou vždycky mluví. Později přijde druhý a sedá si vedle něho. Tak říkám, chlapci, víte, že vás vždycky prostě rád vidím. Ale ignoruju vás a chválím Ježíše chwale Jezusa. And as I just keep praising Jesus, I feel a presence in this room that is so intense. Když jsem celou dobu chválil Ježíše, cítil jsem přítomnost v té místnosti, která byla velmi intenzivní. Najednou body to body, there was no room for anything. Byla celá místnost naplněna těmi anděli, že se museli jeden na druhého tlačit. Bylo jich tam tolik, že už tam nebylo místo. Řekl jsem, rád vás tady vidím. Ale dál jsem uctíval Ježíše. Přidali se ke mně ve společném uctívání. Uplynulo asi 15 nebo 20 minut. Dokončil jsem uctívání a vzal jsem si Bibli, abych si mohl číst. A všichni opustili místnost, kromě těch dvou, kteří přišli na začátku. Zavolal jsem jednoho z nich jménem a řekl jsem, o co šlo? On mi řekl, řekl Reinharde, my andělé, jsme přitahováni tím, když lidé přinášejí pravé uctívání jako skutečnou jako oběť Bohu. Je to pro nás přitažlivé, když vidíme lidi, jak uctívají Boha v těžkém období. My jdeme k ním, abychom se k ním přidali. Poslouchejte. Když procházíš těžkým obdobím, nikdy si nestěžuj. Prostě ho uctívej. Protože anděle se prostě pak k tobě přidají. Společně můžeme změnit atmosféru kolem nás. Byl jsem na takové výroční konferenci ve svém sboru. Jednou ročně děláme konferenci pro pastory, jich asi 4,5 tisíce. Jedna z žen, která je naší vedoucí uctívání, Začala s takovou intenzitou z celého srdce uctívat Ježíše a vést uctívání. Debbie seděla vedle mě. Řekl jsem, celé podium je plné andělů. Je to velké podium, Rejny tam byl a viděl to, je to obrovské podium. Je to místnost pro 4,5 tisíce lidí. Řekl jsem, že to podium je plné andělů. Jeden přišel k Česice, k té vedoucí uctívání ze zadu, Viděl jsem, jak k ní jde. Ona prostě drží mikrofon, uctívá Ježíše a vede celý ten dav lidí. Pak tento anděl vzal obě tyto ruce a takto se dotkl Jessica na rameno. Ona nevěděla, co se děje. Okamžitě udělala něco takového. Naklonila se a v této poloze intenzivně uctívala Ježíše. Poslal jsem mi zprávu. Řekl jsem mi, Jessico, když jsi uctívala Ježíše, přišel anděl, dotkl se tě a ve chvíli, kdy se tě dotkl, jsi se naklonila. Atmosféra v celé místnosti se okamžitě změnila. Musíme se naučit chodit a spolupracovat s našimi anděli. Nemají rádi nezaměstnanost. Jsou zde, aby vlastně sloužili větším záměrům, které pro nás Bůh má. Chci vám dát několik klíčů, díky kterým se naučíte chodit a spolupracovat se svými anděli. Čtyři velmi jednoduché klíče. Číslo jedna. Poddej se. Poddej se. Tento verš z Římanům 6.14 je mnohokrát citován bez kontextu. Římanům 6.14 říká toto. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Po celém světě je spousta hrozného učení o milosti. Zdá se mi, že toto učení je zkreslením pravé milosti. Hodně mě to trápí. Bardzo mě to Říkat, že milost je nezasloužena Boží přízeň, to je chyba, je to špatné. No, Není to ta definice milosti. Je to jeden aspekt milosti, ale je to jen jeden z aspektů. Milost má mnohem větší význam. Milost je schopna pozvednout tě nad sílu hříchu. No milost je schopná zvítězit, když nemáš vítězství. No není to jen Boží přízeň bez ohledu na to, co děláš. Nemůžeš omezit milost na toto malé prohlášení. Nemůžeme vytrhnout jeden jako verš z kontextu. Hřích no nemá nade mnou moc, protože jsem pod milostí a ne pod zákonem. Podívej se na kontext. Verš 13 říká toto give your bodies to member of sin or unrighteousness, but give your bodies to instruments of righteousness. Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Tam se mluví o odevzdanosti. Proč vůbec chceš vidět anděla, pokud nepodléháš božím cílům? Proč vůbec potřebuješ eh, pomoc anděla, když nepodléháš božím cílům? Nejsou ti přiřazeni, abys měl pěkné příběhy. Jsou ti dáni k tomu, abys mohl dokončit příběh, který o tobě napsal Bůh ve své knize. Bůh ke mně mluvil mnoho měsíců a já jsem to kázal na mnoha místech. Podle Žalmu 139. Všechny dny tvého života jsou zapsány v jeho knize. Bůh psal příběh. A ten příběh se jmenuje Reinhard Hitler. Je to napsáno v jeho knize. V nebi je kniha s mým příběhem. Ale co udělalo mnoho křesťanů? Snažíme se vtáhnout Boha do našeho příběhu. Toto jsou moje touhy, moje sny, moje ambice. Bože, žehnej mi a pomoz mi dosáhnout mých snů. To je zvrácenost důvodu, proč žijeme. Nežijí proto, abych mohl žít radostný život. Bible říká, že všechny věci byly stvořeny jím a pro něj. Cílem, cílem mé existence je On. On je ženich e, a já jsem nevěsta. Zapomněl slova. On je e, oblubieńcem, a já jsem oblubienicą. On žije pro mě a já žiji pro něho. Mým posláním je být součástí toho příběhu, kterým pro mě napsal. kterou on dla mě zapísal. Ne snažit se udělat ho součástí mého příběhu. Bože, jaký příběh si napsal? Chci vidět tu knihu, abych mohl být součástí toho, co jsi již napsal. To je jediný způsob, jak žít. Takže pokud se chceš naučit komunikovat s anděli, musíš se naučit živčí život, který je podán jemu. Odevzdejte údy svého těla jeho potřebám pro jeho účely. Modli se takovými modlitbami. Bože, odezdávám ti své oči. Chci vidět každého člověka tak, jak ho vidíš ty. Bože, odezdávám ti svůj nos, můj čich, eh, moje povonienie. Chci cítit vůni nebe. Bože, odezdávám ti své ruce. Chci dělat tvou práci, ne svou vlastní. Bože, odezdávám ti své uši. Chci jasně slyšet, co říkáš. Když se naučíme odevzdávat Bohu takovým stálým způsobem, když se učíme být součástí příběhu, který pro nás napsal, najednou se andělé stanou součástí našeho života. Víte proč? Protože jsou nám dáni, abychom mohli naplnit příběh, který o nás Ježíš byl napsán. No nemají nic jiného, než sloužit Božím záměrům. Je to touha jejich srdce. Milují Boha z a hluboce. Když vyjadřujeme totéž, náhle vstoupíme do toho partnerství s nebeskými posly. Pamatuj, Nesnaž se hledat anděli půstem a modlitbou, nedělej to. Musíš pochopit, že se musíš naučit s nimi chodit a spolupracovat. Cílem je, abyste mohli společně naplnit ten krásný příběh, který Bůh napsal. Druhý klíč a po druhém klíči bude přestávka. Nauč se vidět věci očima tvého srdce, tvé duše. Když mluvíme o andělech, eh, když říkám, že vidím anděly každý den, většina lidí si myslí, že je vidím svým přirozeným zrakem. Ale není to tak. Eh, Existují příležitosti, čas od času je tak pozorují. Někdy. Ale je to výjimka. Byl jsem nádoby, protože jsme jeli na letiště a už jsme měli spoždění. Byl jsem zbalený, víte, jak se chlapi balí, pár věcí do kufru a jdou. Ale mám ženu. Tyto boty se k těm šatům nehodí. Ale když si vezmu tyto boty, sukně je v pořádku, ale halenka už ne. Ale zase s těmito botami, kabelka, není to ta barva. Otevře tedy skříň a říká, nemám co na sebe. Říkám, jak to myslíš, že nemáš co na sebe? Máš dost oblečení pro tři siročince? A ty říkáš, že nemáš jako co na sebe? Když já mám nějaké tričko a kalhoty, už mám co na sebe. A, nerozumíš tomu. Buď vděčný, že nejsi žena. Jsem. Jsem velmi vděčný. Můj syn byl kdysi komediant. Řekl tati, Nikdy bych v prezidentských volbách nevolil ženu, protože můj syn žije v Americe. Říkám, proč ne, Danieli? Protože tři dny každý měsíc by zahájila válku s kteroukoliv zemí. Zaczynali by wojnę s jakýmkoliv dovolně vybraným krajem. Řekl jsem, ano, rozumím. But anyhow, ale stejně. Nechtěl jsem stresovat mou ženu, ale ve oh, třezu bylo nějaké špinavé nádobí. Řekl jsem si, OK, rychle to umyju a jedeme na letiště. Myji nádobí a najednou vidím na své pravé straně paprsek světla. Nebylo tam světlo, bylo brzy ráno, takže tam nemohlo svítit ani slunce. Tak jsem jen položil nádobí a řekl jsem, zvutě, jsi tady vítám. Pak se mi zjevil ten anděl. Zeptal jsem se ho, proč jsi tady? Nic neřekl. Jen se usmál. Řekl jsem, prostě se mnou jen rád traví, trávíš čas, nemám pravdu a byl jsem dál to nádobí. Tak odešel. Ale většinu mého času je vidím očima mého srdce. Dovolte mi vyjádřit to velmi jednoduchým způsobem. Mnozí z vás proudí v prorocké oblasti. Měli jste někdy vizi? Kolik z vás mělo někdy vizi? Zvedněte ruku. Mnoho z vás. Vidíte vizi svýma přirozenýma očima? Někdy máte takovou vizi, ale většinou ji nevidíte svýma jako přirozenýma očima. Vidíte očima svého ducha, ale nevidíte to jasně. Jako když to s někým sdílíte, ta osoba vám říká, wow, to je velmi vážné prorocké poselství. Ale nic si neviděl svýma přirozenýma očima. Jak to, že věříme svým duchovním očím, pokud jde o prorockou oblast, ale nevěříme jim, pokud jde o anděly our natural senses that we have not learned how to connect with our spiritual senses. Uh. Jsme tak spojení se svými přirozenými smysly, že jsme se nenaučili spojit se s těmito věcmi prostřednictvím duchovních eh, smyslů. Nedávno jsem se v Berlíně modlil za jistého člověka. Má kamarádka Monika, která je tady, je jedním z mých hrdinů. Je to přítelkyně blízká mému srdci. Stejně tak její manžel Martin. Zeptal jsem se, zda by se modlila za mého přítele. moją przyjaciółkę, mojego przyjaciela. Když se začala modlit, viděla mocný dům. Taký potężny, potężny dom, Začal jsem prorokovat o tom, co vidím. Omlouvám se, já jsem viděl ten dům a začal jsem prorokovat o tom, co vidím. Viděl jsem ho svýma přirozenými očima? Ne. Mýma přirozenýma očima jsem viděl hezkou blondinku. Eh, to jsem viděl svýma přirozenýma očima. Ale viděl jsem to očima svého srdce. Většinu času neuvidíš anděli svým přirozeným zrakem. Musíš se naučit rozvíjet své duchovní smysly zmysly. Bůh ke každému z nás promlouvá po celý den. Ale bohužel jsme se naučili vlastně být více spojeni s přirozeným světem než s tím duchovním. Jako Musíme tedy otevřít svá srdce. Potřebujeme se neustále učit. Musíme se neustále modlit takto. Otevříme oči, abych viděl. Prosím, chci to vidět očima mého srdce. V této místnosti je právě teď spousta filmů. E, Víte, že teď, v tom momentě, se tady odehrává mnoho filmů, uh, ale nikdo je nevidí. Radiové vlny, vzduchové vlny se prostě nyní pohybují touto místností. Pokud si vezmeš svůj mobilní telefon otevřeš webovou aplikaci, TV aplikaci a připojíš se. V tomto okamžiku, v této místnosti můžeme sledovat desítky filmů. Jsou tady. Ale ten film nikdo nevidí, protože nejsi připojený. Je to tak jednoduché. Pokud chceš sledovat ty duchovní filmy, musíš se nejprve připojit. Anděle jsou kolem tebe v této chvíli. Když se s nimi naučíme spojovat v duchovním světě, stanou se přirozenou součástí našeho života.